Massetetthet forteller oss noe om forholdet mellom massen av et stoff og volumet av det samme stoffet. Metaller som bly og gull har veldig høy massetetthet, dvs. Si at de veier veldig mye for et relativt lite volum. Det samme volumet av en gass som f.eks. oksygen vil veie nesten ingenting. I dette eksempelet skal vi finne volumet av 250 gram konsentrert svovelsyre. Konsentrert svovelsyre har en massetetthet på 1,84 gram per kubikkcentimeter. Det er ganske mye for en væske. Vann har bare 1 gram per kubikkcentimeter. Og det betyr også at svovelsyre synker eh, i forhold til vann. Når jeg skal finne dette volumet, så skriver jeg nå opp hva jeg skal finne. Volum av svovelsyre. Og for å finne det, så ser jeg på det uttrykket jeg har satt opp øverst her. Og jeg snur på den, så finner jeg ut at det betyr at jeg må ta massen, og så må jeg dele det på massetettheten. Massetetthet er symbol, symbol liten d. Da skriver jeg opp det jeg har oppgitt i oppgaven her. Der er 250 gram. Og så deler jeg det da på eh, massetettheten som er 1,84 gram per kubikkcentimeter. Vi regne ut det tallet. Tar og runder av litt her. Oi, jeg glemt likhetstegnet. Og enheten for dette, det er nå kubikkcentimeter. Det ser jeg hvis jeg kikker på den brøken her, så har jeg gram oppe i telleren, og så har jeg gram per kubikkcentimeter i nevneren. Og når jeg forkorter disse, så blir kubikkcentimeter stående igjen som enhet. Uh, eh, kubikkcentimeter er veldig bra, men volumene vi snakker om på laboratoriet handler som regel om liter og milliliter. Og da må vi huske denne sammenhengen her. En kubikkcentimeter, det er det samme som en milliliter. Eh, den andre som du gjerne husker fra tidligere, det er en, en kubikkdesimeter det er det samme som en liter. Disse to er det veldig greit å huske på når vi skal drive og gjøre om eh, disse enhetene. Og det betyr altså at svaret vårt her oppe, 135,9 kubikkcentimeter, det er det samme som 135,9 milliliter. Og det er et svar vi lettere kan måle, fordi at alt måleutstyret vårt er utstyrt med skalaer i milliliter eller liter.